Bon, assalamu alaikum wa fi page espace internet et piratage et les pages officielles تاعي نجمو مازال تتصلو بيا معناها كان ثم اي problème في اي حاجة معناها surtout dans le domaine informatique اي من الغول هذه ال page مازال اللي تاعها ما حطاش باش شرحلها قريب باهي فيو باش نتعلم مع بعضنا كيفاش نصنعو blog اش معناها blog اش فاهمكم زادا اش معناها اش معناها site web اش معناها blog آه، معناها باش نخدمو اليوم اعطيك بلوك سبوت تابع جوجل هذا إيه، اول حاجة ندخلو على جوجل تغرف أنكور وتحبوا انتوا أول حاجة كان عندك compte معناها جيميل عملته في جوجل كان ما عندك compte تكليك على connexion هوني أنا عندي déjà عندي compte نجم ندخل أما انتوما تنجمو تعملو في compte عادي معناها بتاعي آه، انا توصل توصل البوينت بتاعي نمشي للبلو بليس ونكليك على بليس نمشي للبلوجر استنى انا déjà انا عملت آه، برشا وحدين انتو تمشيو ل nouveau blog. nouveau blog. هي إذا تختار اسم اللغة اللي تحبوا عليه الأدريس بتاع مثلا نقولو عش تيست فيسبوك test مثلا for example اختار هذا مثلا تعود لكلي ام بلوك كما ترى يطلع كليكو عليه تو كل حاجة في هذا ال message هنا باش تعطيك ال page principale تاعك هذه هذه ال page principale باش تطلع أول واحدة تبدا ال blog تاعك تليكي هون تابيشي البلوك خاطر عامزة ما في حد شي ال blog تاعنا مش باش تطلع مش باش تطلع حاجة كبيرة تعمل test هذا ال site بتاعنا كيفاش باش كيفاش باش معناها نزيدو حاجات ونحو حاجات باهي نجيو البلاصة هادي هو اش معناها rédiger rédiger معناها باش تكتب انت مثلا نقولو باش تهبط des fichiers ودي ليان و مثلا par exemple الشيء بتاعي إيه هنا مثلا هي فاهم مثلا افشل هذا ده بيتي بيتي سيت pas أيوة. انا عملته باش معناها تاع à télécharger IDEA et beaucoup de logiciels تدخلي تعاون يطلع لك طول الانستالاسيون لإيديا يفهمك في برشا حاجات معناها هكاك عملت أما تنجم تعمل حاجة أكبر الله خير باهي نواصلو نرجعو وين تحط التيتر تاع معناها مثلا نقول 2012 آه مثلا زيرو آه زيرو يدخل الكومبوند ملحش بيه مثلا bienvenue sur notre هو في الأصل اللغة العربية الفصحى البلوج هو مدونة وليس موقع مدونة لماذا نسميه مدونة؟ لأننا نتعامل مع بلوجور بلوجور هو الاسم المدونة نعمل هوني بيبش مثلا فاليو مثلا باش نزيدو photo photo مثلا مثلا فوتو باش تختار اي فوتو تحبوا تختاروا من هون les photos موجود باش des photos depuis مثلا سي بلوغور ولا importer مثلا نعمل importer مثلا مثلا فوتو هذي نجم نتحكم في طيب تاعها كان فيها صافي انا ما نعم نحب الكوار مثلا droite, gauche, taille originale, extra large, grande, moyenne, petite. نجم تحكم فيها ما تحب تبع نجم نزود كليك على ال HTML ال HTML هذه كما تعرفوا الناس الكل HTML c'est un langage de programmation et pour créer un site web HTML ما نعرفش كان فما شكون ما يعرفوش يعمل عليه ريشيرش في الانترنت وان شاء الله الحلقة الجاية باش نحكو فيها على les codes de HTML و PHP الله باش نعلمكم واش حاجة أخرى يعني donc الحلقة الثانية الحلقة اللي فيها تاع كيفاش نتفرجو على جزيرة سبور أونلاين أنا من الأورديناتور تاعي mais معنديناش هوني كيما قلتلكم غير دي جي تنجم تعمل كيما تحب انتي معناها حسب انتي واش تحب أما أنا ننصحكم بالكود الكود خير في الخدمة الكود يجيك أنظف ديما ماذا بيك تبعد ببلاد الحوايج عشرة ستة أنا أنا زدت هذوما يجيوني نعمل OK. ولازم ديما تخلي هذوما تخليه اليوم في الآخر ستار هذا كل تخليه في الآخر ديجا هذوما كل ديكور لازم تستخدم ديكور هذوما لازم تستخدمهم ان شاء الله يكون فيديو عجبكم واستفدتوا منه ان شاء الله Yes.